皆さんこんにちはあの新谷オートマタゲームディレクターの横尾太郎ですこれまで1年間新谷オートマタを応援してくれてありがとうございましたこの場を借りてファンの皆さんに感謝の気持ちをお伝えしたいと思いますでその感謝の気持ちがあの福井さんの宣伝さんから紙に書いてあるんでそれを読めって言われたんで今から読みますえーと、とこのプロジェクトを始めた当時はこんなにもたくさんのご支持をいただけるのは想像もしませんでした皆様からのお言葉や世界中からのたくさんの 補正そして幸運にも賞もねたくさんいただいてチーム一同本当に良かったなと思いますそしてなんと任意オートマタは3月7日に北米発売から3月10日に欧州発売から1年1周年かもう1周年経ったんですねそこで皆様とこの1周年を祝うべくですねあのファンイベントを始めるとここの紙に書いてあるんであのスケリのヨーロッパの人に行ってくださいあとアメリカの人にも行ってくださいファンイベントなんかやるらしいですぜひ期待しててください それではどうもありがとうございましたさようなら